আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা বহুতবাৰ বেয়া দিন আহে তাৰ বাবে মানুহে জীৱন জীয়াই থাকিবলৈকে পাহৰি যায় অতীতত ঘটা দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বা সেই যন্ত্ৰণাৰ পৰা কেতিয়াও আমি মুক্তি পাব নোৱাৰোঁ আলি দুমোজাতে পৰি যায় অতীতত পোৱা যন্ত্ৰণাৰ পৰা বা সেই স্মৃতিবোৰৰ পৰা নিজৰ জীৱনৰ সকলো উৎসাহ সকলো ভবাশক্তিবোৰ তাতেই হজম হৈ যায় একে চিন্তাতে লাগি ধৰি থাকে নিজকে বচাবই নোৱাৰা হয় চাওক আপোনাৰ জীৱনৰ আচল দোষ কি আচল চিন্তা বা আচল সমস্যাটো কি আপুনি জানেনে সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ আগবাঢ়ি নোযোৱা নিজকে আত্মবিশ্বাস নকৰা আপুনি কেতিয়াবা ভাগৱত গীতা পঢ়িছেনে তাত এটা লাইন আছে যে পৰিৱৰ্তন সংসাৰৰ নিয়ম হয় আজি যি বস্তু আপোনাৰ লগত আছে কালিলৈ সেই বস্তু অন্যৰ লগত থাকিব ইয়াৰ সকলো বস্তু প্ৰতি পলে পলে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আনকি আমাৰ এই পৃথিৱীখনো একেৰাহে গতি কৰি আছে সমগ্ৰ প্ৰকৃতিয়েই পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ অস্তিত্বই গতি কৰি আছে কিন্তু যত আমি বহি আছোঁ তাতে আমাৰ জীৱনৰ পৰা দুৰ্গন্ধৰে ভৰি পৰে নদীৰ পানী পৰিষ্কাৰ হয় স্বচ্ছল হয় কিন্তু সেই পানী যদি একে ঠাইতে জমা হয় তেতিয়া সেই পানীত আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰে অপৰিষ্কাৰ হৈ পৰে আমাৰ জীৱনটো তেনেকুৱাই হয় যেতিয়ালৈকে জীৱন চলি থাকে তেতিয়ালৈকে আমি সৌন্দৰ্যতা অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু যেতিয়াই জীৱনটো স্তব্ধ হৈ পৰে তেতিয়া আমিও স্তব্ধ হৈ পৰোঁ তেতিয়া সকলোবোৰ ৰসবিহীন হৈ যায় দুখ যন্ত্ৰণা চিন্তা আৰু সমস্যাৰ দুৰ্গন্ধৰ পৰা আমি হাত সাৰিব নোৱাৰোঁ হয় মানি ল'লোঁ আপোনাৰ জীৱনত যি দুখ আহিছিল সি বহুত সাংঘাতিক আছিল হয় মানি ল'লোঁ আপোনাৰ জীৱনত যি দুখ আহিছিল তাৰ বাবে আপুনি তৎপৰ নাছিল আপুনি ভবাই নাছিল কিন্তু সেইটো নহয় যে সকলো দোষৰ পৰা আপুনি সুখ পাব নোৱাৰে এইদৰে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ দুখ ভৰা কাহিনীবোৰক পাহৰিব নোৱাৰা হয় পাহৰিব বিচাৰে কিন্তু পাহৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ কাৰণ হ'ল আপোনাৰ হতাশ হোৱা আগবাঢ়ি নোযোৱা আপোনাক আজি মই এটা সত্যাসত্য কথা কম আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোক মাত্ৰ একবাৰ নিজৰ কৰি লওক নিজৰ হৃদয়ত আলিংগন কৰি লওক তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰতি দুখ প্ৰতি চিন্তা আৰু প্ৰতি সমস্যা দূৰতে বিদূৰ হৈ যাব আৰু তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব জানেনে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব দুখ যন্ত্ৰণা সকলোবোৰ নেওচি নিজকে সফল কৰিব লাগিব আমাৰ জীৱনটো এটা ৰাস্তাৰ নিচিনা যিটো ৰাস্তাত গৈ থাকিলে গাঁও নগৰ চহৰ গছ গছনি পাথৰ পোৱা যায় সেইদৰে আমাৰ জীৱন ৰাস্তাটো সু তেনেকুৱাই দুখৰ গাঁও সুখৰ চহৰ আৰু সমস্যাৰ পাথৰ পোৱা যায় কিন্তু আমি সেই ৰাস্তাৰ সোঁমাজত স্তম্ভিত হ'ব নালাগিব নিৰূপায় হ'ব নালাগিব আপুনি নিজে আপোনাৰ আত্মপৰিচয় লওক আপুনি কোন হয় জীৱনলৈ অহা সকলো দুখ যন্ত্ৰণাবোৰক নিজৰ হাতত মুষ্টিমেই কৰি ৰাখক কাৰণ কোন মুহূৰ্তত কি আহে ক'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে আপুনি সাহস উদ্যম ধীৰগতিৰে অমুক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰক যেতিয়াই আপোনাৰ জীৱনত বাধা বিঘিনি আহিব সেই সময়ত আপুনি তালৈ লক্ষ্য কৰি বান প্ৰহাৰ কৰি নিজৰ জীৱনৰ বাবে নিজে প্ৰস্তুত কৰাটো মানৱ জীৱনৰ ধৰ্ম গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোক মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোক আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে এদিন সফলতাৰ দিন আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ ভাল পালে ভিডিঅ'টোক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ